Saluton al tio e ni vu dio vi dio kai ho dio mi volas paroli pri nenio specifa mi simple volas coveri kel kain dividi ilin de in kun vi char ili estos mi sposas iel al do anu mi volas montri al vi ci tun libro on gi just la easy smigi guide to spanish kan mi volas montri gin, char uno el ambasador de ide amiku mu verkis gen fakte li ne estas esperantisto li tutene parolas la lingvon se li estas ni ambasadoro por la gida lingvo. kai li verkis gin lasta tempe, kai li jus eldonis gin, kai en la malantaua de la libro, mi tre gioias per in un momento ne... <laughs> Estas reclamo per amicumu, mi tre gioias per i tio. Oh! Do kiel vi povs vidi, ne esperantistoj jam jam komencas interesiĝi pri Amikumu, do tio estas bona afero. Kaj nun mi volas montri al vi <laughs> ion alian kio estas iomete amuza. Citio estos letero de Polando. Kai sendis gin zibi. Kai mistias kiam li sendis gin. Li sendis gin plios um, antal plio ses monatoi. Ču vi povas kredi tion? Kai nur antal semaino gi atingis mian domon. Tio esas freneza. Por sendi leteron de Polando al Australio bezonas plio ses monatoi? Fek, ni esas tre for Lando. Do mi ancora ne malfermis gin, kai mi vols malfermi gin nun, kai montri gin al vi. Kai... Mi jus montris al mi mian adreson multain foioen, sed fec ne gravas. Do, mi malfermas gin, Do, mi volas legi gen. Salutan ivo dia. Jen via premio gaininta en mia concurso. Ah, yes, mi, mi, mi fadigeses per itio, che mi pato prenis en concurso. Belega build de della urbo Shechetsino. Mi ancora povas prononci gen. Vi bravege provis prononci tiu nomon. Mi gratulas al vi, amico. Ancao, vi estes la plei bella viro en la tuta mondo, cae mi volas iam esti con vi. Ah, ne, li ne metes tiun lastem, parton, sed mi magis che li volas um, scribi tion. Do, yes, jen la, la carato. Boho! Cae tio estes cio, mi supposes. Um, multai homoi demandis min per il stato de amicumu Gi ancorau tre baldau um, Estos preta, ni estos in la lasta faso Ni jam programis cion, kai ni simple forigas la cimoin nun Do tio estes cio, se vi shatis ci tiun filmeton Shatu gin disconigu gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis Ca mi vidos vin cioin al lavarota filmu Ai se vi ne estos tie Mi trovos vin cae moretigos vin cae terhacos viai manoin cae piedoin Cae tiam sendos ilin alla divadas ai continentoi del mondo por el trovi cion longe necesas pora tingi gin Cae ciel ciam mi vos danki miain subtenantoin per Patreon Donatsu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sara, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane and Greg.